aktivističkog djelovanja. Ovo je recap. Hvala, Andrija. to je zbog za Hvala. <laughs> Hajmo polako, lijepa. Let's go! Snimamo. Uvijek sam ovo htjela ovako. Snimamo. Da. E, inicijativa Queer Arhiv e, dokumentuje, bilježi i istražuje živote i dijela LGBTQA osoba iz Bosne i Hercegovine i iz regije. E, Queer Arhiv se sastoji znači, od ličnih priča LGBTQA osoba iz Bosne i Hercegovine, dokumentarnog filma Crveni vez, digitalne vremenske linije, kao i e, unosa osnovnih e, podataka, odnosno biografija e, najrelevantnijih koja osoba, pionira i pionirki, aktiviste i aktivistkinja, umjetnika i umjetnica na Wikipediju. mislim da Queer Arkav je najljepša stvar koja se desila meni lično 2017. Zato što znam da je počeo kao jedan projekt. Ideja je bila, ok, imamo mogućnost, a prevazilazio ovaj, je koncept projekta skoro pa odmah. Lične priče e, LGBTQ osoba iz Bosne i Hercegovine su u audio formatu e, i one predstavljaju sjećanja e, života u stvari prije rata, u toku rata i u posljeratnom periodu. To su priče o ljubavi, prijateljstvima, odnosima, E, preživljavanju rata kao i o e, viđenju takozvanog mira i slobode u posljeratnom periodu. E, ja sam radila najviše na ličnim pričama, znači radila sam sa kir osobama koje su živjele znači na prije rata i u toku rata na prostorima Bosne i Hercegovine. Snimili smo 12 ličnih priča, 12 osoba, od kojih smo 10 stavili javno na platformu hijerarhijeva. Dvije osobe su se na kraju predomisle i nisu žele da njima priče idu javno, ali je bio veoma značajan moment da su te dvije osobe podijele priče, priču s nama. U momentu kad su dijelile sve lične priče, to je malo ne bio prvi put da su one s nekim uopšte razgovarale o svojoj seksualnosti. Uh, dakle, ja sam neki počela pričati, ja mislim, moja priča kreće to s djetinjstvom u ratu, pa šta se sve dešava. E sad ja sada mogu govoriti s perspektive, mislim, da kažete s perspektive književnice, u smislu da je e, rat postao glavna tema naše književnosti i je možda i najdominantnija tema umjetnosti ovdje uopšte, što ja potpuno razumijem. Međutim, i rat je ispričan na jedan, dva ili tri načina. Rat nije dosad pričan iz perspektive Kirosa. I dakle, iako imate jednu temu da koju mnogi kažu da je a prežvakan, postoje stvari i perspektive iz kojih ona uopće nije, do, nije se ovaj, uopće dotaklo iz tih perspektiva. Tako da mislim da je u tom smislu vrlo bitno i važno. Pogotovo i za ono sve dalje što ste radili, na angažman ovaj, antifašistički stav većine LGBT aktivista u tom periodu. Čisto ja mislim da je potrebno sve to uvezati i da ta priča mora biti na neki način zabilježena i zapisana to su sve intersekcije. Mislim, jedna velika intersekcija, intersekcija feminizam, antimilitarizam ili pacifizam. Zato što antimilitarizam i pacifizam su slični, ali nisu isti. Onda imamo svi priče koje se vezuju sa rod. I onda seksualna orijentacija to u jedan dugi ono, vremenski prostor. Od malo prije, možemo reći, rata na Balkanu, rat od 90 a koristeći e, kao podloga jezika koji su zajednički, jer se neko i da i podijele, ali e, posebno stare generacije mogu pričati na takozvani srpsko-hrvatski od Slovenije do, do Makedonije. I onda koristiti taj jezik tamo gdje ljudi mogu ono, koristiti su spremni da možemo pričati jedna priča od e, rata na Balkanu do danas. Zato što je isto važno vidjeti kako sve ove velike, krupte pitanje su se snašle, koji je bila najrelevantnija, kako su se mijenjale i jesu se na neki način spojile zajedno, jesu postale nešto drugo, kao mi. Mi smo subjekti koji imamo više ono, i uloge, ali na neki način naše tijelo je ono što pravi taj sažetak i onda mi možemo hodati ili možemo ono, click enter, ono, pritisnuti ono dugme. E, dokumentarni film e, Crveni vez je kolekcija 12 e, od ukupno snimljenih 17 intervjua, odnosno ličnih priča LGBT koja pionira i pionirki iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske i Srbije. Film također sadrži autentična dokumenta od 1970 pa do, 2010. godine koji smo dobili preko različitih e, RTV servisa kao i e, pisma, fotografije i lična dokumenta samih učesnika i učesnica u, e, e Crveni vez. Kad smo počeli na početak smo imale ideje koliko želimo intervju od aktivistice i aktivisti koji su bili već poznati, bile poznate i koji su sve te krupne pitanje ili zajedno ili jedna posla, recimo feminizam i antimilitarizam ili feminizam, antimilitarizam i seksualna orijentacija, pitanje roda, sve zajedno. tako da smo imali ta ideja, ove su osobe koje su poznate, koje su se već eksponirale, koje imaju memorije. I tako, pošto imaju memorije i sjećanje, mogu po, pomoći dati ono makro, ono da se vide velika slika, velika slika iz prošlosti. Za mene je to bila i privilegija jer sam se sa svakom osobom posebno konektovala i bio je baš dugi proces, dosta razgovora, dosta razmjene, jer se radilo da bi osoba mogla da ispriča svoju priču, morali smo da izradimo neku bazu povjerenja. Dokumentarni film eh, Crveni vez bi mogao da se posmatra iz tri dijela. Eh, u prvom dijelu imamo vrlo kratak eh, prikaz LGBTQA eh, istorije, odnosno organizovanje prvih lezbijskih gay grupa, Lili Telel i Magnus u Sloveniji, pa poslije i u Hrvatskoj i u Srbiji. Ono što je karakteristično za taj prvi dio dokumentacije jeste neko preplitanje između feminističkih i lezbijskih i gay grupa u pojedinim državama. Ono što je najupečatljivije u drugom dijelu dokumentarca je definitivno učešće lezbijki, gej, biseksualnih, trans i queer osoba, e, odnosno aktivista i aktivistkinja u e, antimilitarističkim i feminističkim e, inicijativama za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Dakle, vidljiv je njihov rad sa dezerterima, sa izbjeglicama, ženama, žrtvama rata, organizovanje demonstracija, organizovanje humanitarne pomoći i tako E, već u trećem dijelu e, film se bavi e, uzročno-posljedičnim vezama nasilja u etnonacionalističkim državama nakon raspada bivše Jugoslavije i organizovanje javnih događaja, koja događaja, odnosno prajdova. tu se isto pravi kratka paralela sa gay festivalom Magnus koji je krajem 80-ih u Sloveniji zabranjen, znači još za vrijeme SFRJ. Ovdje su tri pokreta, zato što je pokret ženski pokret ili feministički pokret, antimilitaristički LGBT. To su ti tri pokreta koji, se ne, koji, imaju toliko pitanje e, jedno prema drugo, a onda individualno pozicioniranje, a individualno pozicioniranje koje je isto vezano sa taj trenut, ovaj trenutak u mom životu gdje sam ja, tako da mislim da su se toliko povećale pitanje da, da Ava je postao kao neki način, kao da pokušaš da, da nađeš smisao u prošli 25 godina. I onda da ti se ponovo sjećaš da ostvari ti ne želiš i ne trebaš i nije tvoj zadatak da nađeš smisao, nego da snimiš sve smisao ko su tu i da im montiraš na jedan da koji će biti samo jedan poziv da bi onda ljudi išli da direktno da gledaju sve te pojedin, e, pojedinke ono, informacije, priče, viđenje. Tako da, e, to mislim da su bili izazovi. To stalno, da se nađemo ispred svega i onda ponovo se vraćati, naći i imati ta disciplina da ipak radimo arhiva. Mi smo još 2017. godine e, započeli proces prikupljanja biografija e, najbitnijih LGBT e, i koja osoba i umjetnika i umjetnica u regiji i objavljivanja njihovih biografija na Wikipediji. E, ovo je bilo moguće uz prijateljstvo i podršku jedne e, super organizacije koja se zove Who's Knowledge e, i one rade na tome da učne vidljivim znanjima marginalizovanih zajednica na internetu. Još jedan dio inicijative Queer Arhiv jeste digitalna vremenska linija svih najbitnijih događaja i osoba i datuma za LGBTQA istoriju u nekoliko zemalja regije. E, znači, e, mi smo pokušali da zabilježimo osnovne, e, najbitnije stvari od dekriminalizacije homoseksualnosti do formiranja prvih lezbijskih i gej grupa pa do organizovanja prajdova. Postoji sada i alate i mogućnost da internet ne bude internet od velike firme, internet koji je zatvoren. Inicijative kao Internet Archive mogućnost da pojedinci članak, materijal informacija imaju svoje repozitorij, da mogu preživjeti inicijative koji, koje su volonterske i možda neće uspjeti. Zato što koliko dugo može jedna mala grupa, kolektiva, organizacija plaćati domena, hostinga, ažurirati taj materijal. To su, kad počinješ nešto, su puna energija i misliš da će biti za uvijek. A za uvijek je mnogo, mnogo vremena, mnogo, mnogo resurse i to većina nas ne, može. A internet ima sve to. Mi smo pokrenuli Queer arhiv e, da bismo na kreativan e, način i zajedničkim snagama u stvari e, vratili taj osjećaj zajedničke istorije i da bismo iskopali one dijelove koji u stvari fale. Drugi razlog pokretanja Queer arhiva je bio definitivno da damo počast e, svim inicijativama i osobama e, koji su svojim e, radom, životima i etikom na toliko različitih frontova odredili i nekako i našu putanju aktivističkog djelovanja danas. Većina osoba je vrlo entuzijastično nekako i sa radošću pristupila radu na Queer arhivu osobe su podijele toliko svog ličnog materijala. E, mislim, neke osobe koje su još aktivne od 70. godina, mislim, one u svojim kućama, u svojim kuhnjama imaju toliko fotografija, toliko pisanog materijala, toliko priča da je nekako vrlo značajno da smo mi uspjeli da zabilježimo barem dio toga. Ja se nadam i da kroz budući rad da će sve to biti arhivirano. Mislim, meni je bio, meni je i je bio ono čast da imam privilegov, da sam taj privilegovano uho i oko koje može sve to vidjeti, a također da ako imam nešto da kažem, da savjetujem, da djelujem, da to će biti uvaženo, ali bez ono, nema koristeno toliko koliko treba vas i vaša ono autonomija. To meni je ono sjajno i ova mala ljubičasta svijesta, to je moj glikor. Pa mislim da se promjene neće da je sama od sebe, da smo možda sad mi te generacije koje trebaju na neki način da ovaj, ostavljaju pisani trag na bilo koji način i ako već nemamo nešto na što se tako čvrsto možemo osloniti iz prošlosti, da onda mi možda budemo taj neki oslonac za sve generacije koje će doći.